اكثر من 18 يوم ونحن عايشين على الحاله هذه هو نشوفوا ان الدول الاوروبيه تتشدق بالديمقراطيه وحقوق الانسان والاتفاقيات الدوليه ترفض ويبقوا اكثر من 20 يوم في البحر اليوم تونس تنجح في استقبالهم و... ونجحنا ايضا في اقناعهم بالدخول التراب التونسي ومنها بطبيعه الحال التمتع بحقوقهم سواء كان العوده سواء كان اللجوء سواء كان المغادره لبلدانهم اي لكن ما نسمحوش باش يبقوا به... بهذه الوضعيه. ولا عندنا ايكيباج شرف وجه تونس لقى ناس ضايعين للموت شرف وجه تونس انا حسب ما حكينا معاهم ليكيباج الكل فيهم اللي قابل فيهم اللي حامد ربي وقابل هو نعم الموت وقابل تونس وفيهم دي كوتيكي من بنغلاديش واحد ما با ما يعرف واش تونس نقول لك ليه انا دي ديستنيشن نتاعي لاوروبا هذه الحمله هذيك الحمله هذيك هذيك الحمله هذيك هذيك الحفله اللي نعانيو فيها قداش من 18 يوم تو 頑張ってく。 كان من قبل مش مش إيه، إيه، مش تخبوا وقتها في الكار وما بانولناش كان عودنا هبطناهم انا باش بطبيعه الحال كانت صعيبه لانهم باتصال هم باطراف اخرى وتقول لهم انكم تمسكوا ما تدخلوش تونس تو تخضع الدول الاوروبيه بقبولهم لكن هذا ان الدول الاوروبيه رفضت ايطاليا رفضت مالطا رفضت اسبانيا رفضت كل الدول فرنسا رفضت كل الدول هذه رفضت ان تستقبلهم بالتالي احنا آه، جونا في آه، موقع مهم جدا في آه، وضع صعب في بطبيعه الحال المياه الاقليميه التونسيه ما نجموش صبرنا عليهم اكثر من 20 يوم باش يلقوا البديل باش نوفروهم مبتغاهم اللي هي مش تونس الدول الاوروبيه لكن رفضت الدول الاوروبيه بالتالي هنا قنعناهم احنا طيله حوار اكثر من اسبوع كنا نتحاوروا معاهم واليوم وصلنا لقناعتهم اقناعهم بان آه، يكونوا على الارض على اليابسه ما يكونوش في البحر عايشة عايشة تهنيت عليهم الكل الحمد لله خدمنا خدمتنا والحمد لله طيعوا شوية الحمد لله ديما ديما فما مشاكل في الدولة بتاعنا وديما فما مشاكل في الدولات الأوروبية ديما على غالب لازم نهار شوية إحساس بالإنسانية شوية كان شوية إحساس بالإنسانية العالم الكل يعيش لاباس عليه Thank you.